Kailan pa ba ang burol, Day? Alay, kahapon lang, Mare. Eh, ilang taon ba siyang nagtrabaho abroad? Alam ko eh, pang-anim na taon nang yaroon. Ay, ang babata pa ng mga anak niya. At ang gaganda ng mga pangarap niya para sa pamilya niya. Magpapatayo daw siya ng tailoring dahil magaling manahi ang asawa niya. At bibili daw sila ng sasakyan. Eh di ka nagka-college na panganay niya. Oo, engineering pa nga, Day. Pero, baka mahinto daw eh. Alay, bakit? Eh di walang pondo. Ha? Eh, naka-anim na taon naman siya sa abroad ah. Di ka dapat may naipon na sila. Paano makakaipon? Eh, kung magparitoke ng ilong, talo pang artista. Naku po! At kung manghingi yung mga kamag-anak niya, akala mo may department store siya. Ay, gayong ga. Kaya ginamit ng ginamit ang credit card niya. Kabalita ko nga, kahit sa mga luho lang, swipe agad ng card. At pagbiling na, minimum lang lagi ang binabayaran, kaya nagpatong-patong ang interes. Patay. Ako din naman eh credit card, pero alam kong gamitin yun ng tama. Heto pa, Naskam pa daw siya. Yung credit card information niya, nagamit ng ang tao. Mara Joseph. At dahil walang kontrol sa paggastos, ayan, lumaki ng lumaki ang billing, nalunod sa utang. Eh di namatay ang mga pangarap. Sayang. Thank you.